Всем ку, здорово и что? Хай! Все до этого ты рассказывали что-то, а у меня как бы рассказ начнется с тех луза от Vitality. Очень обидно техлуз, для нас была это супер важная игра, но, к сожалению, вот интернет решил нас именно в этот день подвести. За полчаса до игры мы поняли, что у нас нет интернета, написали об этом админу, Админ оперативно все передал куда надо, но, к сожалению, интернет до игры не восстановился. У нас было 15 минут, чтобы зайти в лобби, но интернета все не было, поэтому как бы нам засчитали техлуз, и мы проиграли этот матч 0-7. А что у нас произошло? Как ты думаешь? Я-то вижу. То, чего я следовало ожидать, произошло. Интернета нету, что случилось? Тот роутер, который, блядь, у соседа, метнулся там или выключился. Не надо меня снимать. Почему? Я некрасивый. Очень Подстричься. красивый. Нет, нет. Ну, зачем тебе стричься? Я вот постригся, смотри. Классно? Нет. Джойстик, у нас сегодня игра с Виталити. Что будем делать, если не дадут коннект? Нам будут засчитать все. И все, да? Не, ну а какие варианты? Все, поедем в компьютерный клуб? Мы за полчаса не успеем никуда такая ситуация, ребята. Ну, зачем ты меня снимаешь? Поэтому, если хайлайтов с этой игры не будет, вы знаете, кто виноват. Да. Провайдер. Да. И always. Естественно, как обычно. Это что, iPhone? Да. Режим модема? Вот, да. Все. Пароль еб... Там пароль. Вот так и на ГБДБ 61 Нет, поменяй и дай нормальный. Передача данных включим. Да. Ну все, да, проебали как это. В смысле передачи данных? Нихуя не Вот у меня режим модема, модема включен. Понаберут этих даунских нахуй айфонов и не знаю, что, как ими пользоваться. Я ни разу никогда не раздавал Wi-Fi. Что, работаешь? Мы пытались всячески перенести этот матч, потому что он был очень важен для нас, плюс э, не только для нас, потому что другие э, команды в лиге могли тоже как-то сместиться, если бы мы выиграли, проиграли, если бы сыграли в ничью и так далее. Но нам сказали, что по правилам у вас есть только 15 минут, чтобы зайти в лобби. Э, без стрима вы этот матч сыграть не можете, в следующий день вы этот матч сыграть не можете, перенести никуда матч не можете, поэтому мне кажется, им надо менять это правило 100%, потому что лига очень важная, Лига серьезная, тут каждый матч может решать, грубо говоря, выход на мажорный, инвитейшнл и так далее. И пропускать один матч из-за каких-то технических неполадок, на которые ты не влияешь никаким образом, это странно. Мы могли бы перенести как-то этот матч, мы бы сыграли его без стрима, и я не думаю, что это кому-то было бы хуже. Да, зрители бы, конечно, его не увидели, но это было бы честнее. Почини интернет по-братски. Я пытался, я даже свой телефон предоставил, ни хера не работает. Сейчас, сейчас, сейчас. Прогнозы на игру? Ну, 0-7 получается. Проиграли. Ну, я думаю, что такие техлузы всегда ударят по морали, потому что ты очень ждешь эту игру, она очень важная, Э, цепляешься за любые очки, которые тебе надо выиграть. И вот так вот досадно их теряешь, просто даже не зайдя в лобби, даже не поиграв, даже... Ну, короче, просто безысходно. Сидишь, ждешь, пока включит интернет, а играть не можешь. А что за мышка у тебя? С Алиэкспресс. Да? Моя да. тоже. Стоит э, тысячи вроде или две. С Алиэкспресса? Да, с, с Алиэкспресс. Это мышка. Но для Алиэкспресса это звучит как тысяча долларов в реальной жизни. Сначала она, конечно, ну это, блядь, ну, хрустела, там что-то, блядь, прогибалась, дабл-кликала, а потом, ну, я ее... <laughs> А потом, да, я ее раздратил, так сказать играл? Да. Руслан, напрягли видос, что ли? Хорошо. Ничего, ну, он реально ставит. Да. И пусть вставляет. Это был настоящий мужской зев. Реально был просто рык, рык льва. Парни, дайте инвайт, пожалуйста. А тут, ну, другая команда не хочет заходить еще. А, не хочешь технить? Да, походу, наконец-то, хоть первая жизнь. Отдохнем. Один-один получается. Они вообще банили это? пи***ц. Ай-яй-яй-яй-яй. Овес в прошлом видосе обещал быть менее агрессивным, между прочим, по отношению к тиммейтам прежде всего и вообще к людям. Нет, вообще к тиммейтам обещал, да. Ага, а Труко... Как Как? А, я, я, э, я не буду такие слова говорить. А ты скажи. Никак а я не хочу говорить. я называл просто реально, блядь, уёб. Он не было такого. Да, да, было. Было. Нет, пуфов нет, не было. А тебе пруфы нужны, как э, то, что он за А ты, потому что я тебя никак не называл. и ты пытаешься осквернить меня, прямом эфире. Я назвал тебя Патриком. Патриком? Патриком, да. Пиздец обид. Ну, а что это значит? Да, жили тупой, А. Милуси Ромит. Или Люк пошла Ленфть. Как я ее обыграл? Просто переиграл и съел нахуй. А, ну, Он убил. Меня разменяли с мейна. Один за бомбой Б вроде, либо у мойки окна. Один у меня в мейне. Давай, Тоби. Ну, два лепешки, два лепешки я крадусь. Убил двойные? В двойные. Ну, Отклон пески, пески был. Он ушел в большое окно вроде. Я флешки закидаю на Титане. Я достаю свою билду. Он пикарки. пикарки. А у них хардайт есть? Да, да, да. Я за баром. На двойные смотрю. Да, двойные скоро не пропустит. Он красный может зайти, ротейт. Да, он дошел походу. Хорош. Хорош. Лучше пар... Данил, бери диффузер, если что, отдашь на верхах у меня что-то сегодня не получается ставить. Мози есть. Мози пошел люк прям. Стоит там Мози эти жуки. Я жук. Он Бери, белый коридор, белый коридор. Он Белые нашел випку. коридоры байки. Я просто плантер, открой. Это Данил. А, это Данил, ага. Он випки до сих пор смог випка. Я скажу, если подожмет фризер. Мози. Двойной Тоби, двойной Тоби, двойной Тоби. Двойной Тоби. Двойной Тоби. Смотри, Шепард. Он лоу хп, Шепард. Планетоп заходит. Да, Док, у них док, док ромит. Слава дрону. Что же делать? Ну там чел поднимается по белой, сидит в сигарке, потом начал убегать, дал жестику в лицо. Так бы ты окно белое открыл бы, он бы еще там нахуй закончился. А я буду пробегать, парни. Данинге Милюч играл. Да, я да, пробегаю. Випка, випка, випка. Я пробежал, парни, я оставлю, я оставлю. Випка убил. Найс. Разменял, разменял, скут, разменял, разменял. Найс. Он у меня двойной доби. Я заведу. Двойной доби был. Он прошел возле бомбы где-то. Возле бомбы. Бомба, э. хорош, найс. Я там просто что-то стою, слышу выстрел, думаю, ммм, по скутеру стреляют. Круто. Стою, блядь. А потом просто, э, блядь, и побежал. Он... Я, я, я, там я могу в белом коридоре вроде. Он надо будет под там пушить. топает, чел. Я сейчас тренер подрыв. Я с белой подрыв. Шепард, Каслку, куда открой за тебя. Сейчас открою. Ты куда побил поднимешься? Один, Фризер? Да, да, нет, нет. Фризер, фризер, лаз, фризер. Внутри фризер. Хорош, хорош, понял. А, ниндзя зашли, зашли, зашел ниндзя внутри бара, внутри бара. Убегает, переходит, он перед, Убил его. Один балкон, на балкон пикает. А, ну двое висят, двое в сигарне, да, я да. пойду выпрыгну да. с кексов. Убил одного. Сигарка, что залетел, убил ниндзя, убили ниндзя. Один цена, один Сигарка. красный. Черный убил. Найс, найс. Лаз, э, ударил по фризеру. Гиспот, наверное. Да, гиспот. Бля, гиспот, Золя зашел уже. Найс, хорош. Найс, хорош. Зашел лаунж, лаунж. Э, левый лаунж. Можно девятку выйти. А, а спускается по белой, на платформе белой. Один девятка. Дофига девятка пикает. Белую держу. У меня спотит какой-то девятка. На высоких. Белый убил? Дофига девятка до сих пор. Рон на высоких, высокие нельзя идти. Дофига упал с девятки, двое упали, трое, все не трое упали. Трое будут высокие, этот... высокие, все трое. Я наверх пошел. Давай. Высокий, Самый ближний столб к колесу. Лучше Данила хорош. хорош. Я у них дрон не был. Ну, может, Данила, ну, 16 фрагов дропнул, может, ну, расскажешь? 16 фрагов дропнул, 19. Тем более, не рассказал. что ты расскажешь, Данила сидел, у него болит голова, глаза или открыты. Все, иди про это и расскажи. Нет, ты расскажешь. Нет, ты расскажешь. Ты рассказываешь эту историю Нет, всему ты миру. Ты расскажешь эту историю всему миру. нет, ты расскажешь поведуешь этот просто не, не, момент. Не, ну, садись, да. да все, давай не начинай, да, садись, я уже женское ну, свое вот это вот начало. Я уже освобождаю компьютер. Да успокойся, жестики не буду дать, Сергей. Все, все, я уже... Мне я, плохо, я, я пошел спать, я уже спать. Да никто здесь не будет давать. Да все, интервью дает полностью. Решено. Против э, клоунов, это не оскорбление, просто так называется команда. Э, да нет, там не было ничего особенного, я, если честно, даже не помню, по-моему, мы играли кафе. Хм. Точно не помню. Ну, короче, ничего особенного не было. Мы к РМЛ эм играм э, особо никак прям супер серьезно не готовимся. Так чисто индивидуально размяться, чтобы чувствовать себя в хорошей форме индивидуально. И все. с альбом, Не, мне кажется, я такое видел только вот ну, какой перед финалом. что я вот так вот. Проанализируйте, пожалуйста, игру соперника. Ну, интернет соединение в порядке, и слава богу. Так. Все. Играем Каслайм против Чаус. Там, так сказать, все размяты, все готовы. Да. Да, против Хаос тоже была, опять же, очень серьезная игра, как и все последующие, как и будущая игра с Steam Secret, потому что нам очень необходимы эти очки, чтобы выйти э, на всяческие там мажоры, инвитейшн и так далее. Вот, поэтому надо выигрывать. Э, было и эту игру. Мы подготовились, посмотрели, какие они играют карты. Игра была очень близкой. Там было несколько раундов, которые мы выиграли 2 в 4, по-моему, и 2 в 5. 2 f4, 1 из, закончилось клатчем скутера 1 в 3 на вальке. В общем, очень был близкий матч, плюс Шепард потом выиграли с Данилой, очень важный клатч тоже в атаке. Данила очень сильно проперся в этом матче, он настрелял, по-моему, 16 фрагов или около того. Что ж тебе надо от меня, я больной человек. До сих пор болеешь? Но ну, да. тебе вчера не помешало. Да, я вчера просто был э, больной, слишком слабо, а сегодня я больной, не знаю пока как. Сейчас узнаем. Я волнуюсь, жестик. Держи меня, жестик, я волнуюсь. Отлично, все тогда. Мы же всегда так было. Да нет, 7 не всегда. 2. Да, он был дико больной, плюс, э, опять же, поражение от Виталити немного негативно сказывалось, потому что, ну, когда ты понимаешь, что каждая игра на счету абсолютно, то, возможно, какие-то сбои психологические и так далее, то, что тебе нельзя ошибаться и так далее, и так далее. Мы с этим уже сталкивались, поэтому вроде бы проблем не должно было быть, и показали хорошую игру, но близкую, потому что как бы все команды в пролиге играют отлично, я бы не выделял каких-то фаворитов или аутсайдеров. Вот есть команда Роги, которая в прошлом сезоне отлично выступила топ-1 без шансов всех разносила, а в этом сезоне вот 0-8. Так что все непредсказуемо. Страшно. Кого страшно? Ты че, рофлик? Ты разъебешь? Любой из вас, блядь, вот может просто закрыть их Но ждать не надо, что кто-то выиграет. Надо самому Понятно. брать на. Просто так, приталаем сюда нахуй. Ша, так все нахуй. Главное, если тебя жестко будут душить, просто нахуй уйди оттуда и все, играть его сейчас сверху. Если снизу тебя будут душить. Просто уходишь оттуда, наверх и все. Вообще, Просто вообще да. прогрессивно в мейн заходит. Не знаю, мне кажется, в реальном у нас своих всех них не бак них нет. Давайте сверху посидим. Давайте сверху посидим. Нашел, синий бар, синий бар. За баром, за баром. Он, за баром. он снял камеру, не где он. Я по тишку ему накину за синий бар. офисе. Убил. Во сколько там был? Не пикать, не пикать, я лоу. Предбанник, предбанник, предбанник. Проживите, мужики, я лоу. Найс, хорош. Бери скутервальку, э, Данила пускай на ягере играет и... Я могу Bulletproof взять вместо сишки. И соки то Данил нужны под, под, под Bulletproof за бомбу, наверное. Угу. Одну, наверное, я не знаю, большого окна их видно будет. Еще багаж дрон. Багаж чел. Багаж по левой стенке идет. Двое, двое, двое, двое багаж. Угу. Последний випка, скорее всего, где Багаж зашел Аква. У них на пуле дрон стоит на метке. Аква 1 хп, э, Он пикает, пикает, он тебя... Еще, еще, еще. Фетом 1 хп. Найс. Ровно с ними на пуле. Ага. На кого камера есть? Да. На нет, нет, нет, нет. Да сдохни! Лучше! Лучше, скутер. хороший скутер, гений. Хорош. Это 2 в 5? Да. Возьмите это... Вольфпруф возьми, Данил. Э, не успел. Нормально. Он идет на белую, поджимает. Поднималась, поднялась, поднялась, идет коридор. Белую убили? Да, да, да. Двое, еще ваза, еще ваза. Один четверка. 25 секунд. Где он четверки, Он шторки в углу стоит. Нет, ты хука, хука и... Хука, в углу, в углу. Хука, хука, убил хуку. Хуку убили. Хорош. Да, кухня вижу, убил. Nice, я поставил. Туалет нашел, туалет, туалет. Ласти синяя? Где? Нет, нет, нет, нет, нет, внутри, внутри был. Окей, окей, окей. Он кухня Хорош. Хорош, Данил, лучше Ой, бля, мужики. Спокойно, спокойно, закрываем их. Камера майтера можно выключить тачку? Да. Окей. Жду. Сейчас. Там в предбане да, да, да, шкафа. Он кинул. Что? Сломал. Сломал. Мне с тобой или синюю пушит? Три бара, можно? С тобой или синюю пушит? Он три бара сидит до сих пор. Один, а один, кухня, кухня и на три бара. Кухня и на три бара. Сломал дрона на три бара. За щитом, за щитом, за щитом убил. кухня. У вас кухня, да? Он вышел. Ебать, красава. Я взял. По белой есть инфа? Если спустится только. А что окно закрыто? Да. Там клеймон да, достаточно еще. закрыто. Все грамотно отыгрываем, парни. Я увожу там дрона. Он большому окну пошел. Или зелень дропаться. Випка. Он гитару убегает, гитару убегает. Ты чё это? На! На! Красавчики! Наконец-то, я даю кулачек, ты даешь ладошку, я даю ладошку, ты даешь кулачек. Час, давай. Красава, хорош. Выиграй, Что видел, я творил? Видел, я творил? Ты видел, как крутился? Я там каждый раз вот так просто хуй повсюду. Когда ты видел, как там Майки вообще обосралась? Там я сидел на белой, Типа, чего зашел сумки, его убивает а, скутер, и скутер, типа, думает, что убивает, запрыгал окно, и стоит такой, типа, вообще, он смотрит, типа, себе сумки второго. А, IQ у него все это время IQ так справа стоит, по улице стреляет. Там я уже Данила. щит за спину закрыл. А это Виталан свою дефолтную группу 17 играл 2 на 10. А. Самое мясо, джойстик. Самое мясо. Заходишь, ты держишь белую, отпускаешь белую. Пацаны, я одру ляку. Ола с пакой ходит. Да. Это невозможно просто. Такая же помойная игра, как и в принципе. Ну как я могу увидеть твой, только твою голову, стрелять туда и сносить 6 хп, блядь. Always. Так что Always попался. Панами интервью выдало. панами. Да, отлично. Пи***ц, И там просто, бля, лагутка сидит, кнопки все вырубает. Да, до сих пор нет у Нахимана ни одного скина, по-моему. Даже Мажорский? Есть клановский. И Мажорский есть, но его нельзя полный пользовать. На пушку? На пушку. Невероятно интересный ролик видосы становится. Что он сказал? Да, опять же, я говорю, просто, я не знаю, я не особо как-то уделяю внимание РМЛ матчам, потому что они почти все проходят как-то... Вот ну, так вот и проходят, в принципе. Да, прохладно, легкомысленно. Единственное, что мне кажется, это интересно играть против винстрайков, БП. Ну, иногда бывает там с дедами, с Варази тоже игры интересные. Но ну, это как к РМЛ отношусь как бы сухо. Ярких игр мало. За сильным коцаный. Гараж окно взял. А мейна дарил? Нашел от а мейна, нашел от мейна, нашел от мейна. 10 хп. Нашел а минус. Окна убил. Найс. Один котвор точно, запрыгнул вроде. Найс. Радио, радио, радио, радио, близко, двери, давай. Как зашел? Найс. Хорош. Хибан ну, на люке, хибан на люке. Окей, окей. Возьмем, возьмем. Один бутик, бумлонг пушил один, бумлонг пушил один, бумлонг пушил один. Коридор дефолтный. Убил си, мото. Да, он запушил, убили. А, ласт. Упал ласт. Кухня, кухня, кухня, кухня. Хорош. А мелочи пропустил, а да? Найс. Э? Офис один. Мело э, констракшн запрыгнул. Один хп констракшн. Точно, один хп. Где офис? Один у меня Один стройка, в офисе. Офис, Один у вас офисе был. Наш! Хорош. Ебать, я вообще кто? Я кто? А, один дефолт. Аша, Аша пропил, пропил констракшн, Аша, пропил э, констракшн была. Дошла кэш. Дошла кэш. Кэш, кэш. 100 хп. За зеленым. Зеленая, она в красном, по-моему, пошла. Я другую кому. Да, хорош. Хорош. Я зашел за оружие. Хочешь попробовать синьку занять? Подожди, флешки. Малезь. Минус я. Нет, не могу, я за окном пустую. Я синьку не Может, ты станешь? У меня фишка есть, если что, могу задать плент. Ну, вставай за окно мира. Может, встанет за окно мира просто скутер? Там же видно. Может сесть вот тут перед ящиком, Только не вставай э, лучше, э, Олвис. У меня, меня Я на тройку. Я на оружейном еще живой, парни, я ничего не сделаю. Я сделают. я фул флеш, Олвис. Синька, Синька, Синька зашел! Двое, двое, двое. Боковая один. Одного, один зашел уже, на тройке. 30 30 Это что вы нахуй сделали? А как Синку синьку зашел человек, если у вас там окно мира? Ну, потому Не что знаю. нас зажали, блядь, нам глюк открыли. А, Если бы сейчас не было этого окна мира, я бы убил всех. Прошел, прошел уже, блядь. Убил окна? Еще дропнулся Малка. один. Двое у логистика. Да, да, в логистике внутри двое, внутри логистики двое. Я взял Взял, Голдор, я я взял Голдор, Вышли, может быть, стройку. Да, стройка один, в спальню, по-моему, заходит. Один офиса. Стройка минус. ЛТ, Раунд, ладно, голды. Голда, голда, голда. Хорош. Раз. Беспор, есть флешки, у меня есть флешки. Убил одного. Рыбный ящик, Беспор. Ты кому убил? 30 шутный, убил. Кокаида. Рыбный ящик. Там у него слогать Я прокинул. У меня нет хаешек. Он убегал, он убежал, он убежал. На, на манеке. Да, тоннель любил, тоннель любил, тоннель любил, тоннель любил. Я падаю. Я полетел. Я двойник черч. Я тоже падаю. Я двойник черч убили. Это чисто. Убил его. У нас был синка вроде. Найс, хорош. Найс, хорош. Хорош. Сейчас. Подожди, Дима. Ты? Че? Скажи, потому что нас мы Максим, мы тут посовещались? И знаешь, кто будет давать интервью? Ты. Ты. Садись. Ну, как мы заметили, секреты в основном играю какие-то говномапы, так скажем. Эм, очень редко играют всякие консульства, клуб, кастлайн на них в основном банят. Оставляют для себя виллу, лунопарки, там, э, Орегон, так что будем в основном ориентироваться на эти карты. Вот, и будем готовиться. А с ВП, надеюсь, будет очень интересная, захватывающая игра на РМЛ. Эм и с ними всегда интересно играть. Такие принципиальные соперники на РМЛ. Эм на самом деле, я не знаю, что мы еще будем пикать. Ну, на что мы решимся играть. Но в целом мы все карты из перечисленных, кроме, кроме Лунапарка, готовы играть, поэтому ждем, ждем, что решит Олег, Шепард потому что они, так сказать, отвечают за бан, пик и так далее. Ну, буткемп, вначале мы заехали не очень, как-то было, решали какие-то проблемы внутри команды, потому что на буткемпе всегда все вскрывается, то, что дома нельзя обнаружить, когда ты тренируешься из дома и приезжаешь на буткемп, ну, тут такая происходит активная деятельность, более жестко вы обсуждаете все ошибки и так далее. Плюс э, живете все вместе, разговариваете только об игре, ну, в плане того, что у вас общий интерес, чем вы занимаетесь, собственно говоря, это игра. Поэтому здесь гораздо больше всего придумывается, обсуждается и так далее. Поэтому это очень сильно помогает бустануть команду. Вот в плане коммуникации мы приехали сюда, заселились, первую недельку так себе было, а потом прям раскочегарились и работа пошла. Ну все, всем, кто следит за нами, там привет и обнимаем, целуем, желаем удачи. И, конечно, приходите на на наши матчи, смотреть их, болеть и топить за кого? Правильно, за Максима, да? Да, за меня. За, да, за Максима, нашего оператора, да? Да, да, да. Пока.